Czarna owca pana kota ma pod swoją opieką ponad 30 ptaków, które już nigdy nie wrócą na wolność. Z różnych powodów nie dadzą sobie tam rady. Warunki, jakie możemy im obecnie zapewnić, nie są odpowiednie na długi pobyt. Potrzebują bezpiecznej przystani, domu, gdzie będą mogły żyć własnym życiem, a jednocześnie będą mogły liczyć na naszą opiekę. To koszt 5800 zł. Ta kwota pozwoli na zakup specjalistycznego domku wraz z wolierą dla ponad 30 ptaków. Mamy już odpowiednie miejsce, ale to dopiero połowa sukcesu. By w pełni zrealizować ten pomysł, potrzebujemy jeszcze Twojego wsparcia przy zakupie domu dla naszych skrzydlatych podopiecznych. Spraw, by historie tych zwierząt zakończyły się szczęśliwie. Jeszcze tej wiosny.